浮花落尽，月色如洗。哎呀呀，思念；哎呀呀，无眠；哎呀呀，还有你在心间。哎呀呀。 身边，哎呀呀，还有我在身。 在心间。啊呀咿呀，再见。啊呀咿呀，无言。啊呀咿呀，还有我在身边。啊呀咿呀，思念。啊咿呀 心间，哎呀呀，再见，哎呀呀，无言，哎呀呀，还有我在身边，哎呀呀，还有我在身。 形容粗犷而忧伤，月光下的高原，淡淡痴痴的笑，笑那浮花落尽，月色如洗，哎呀呀，思念。 哎呀呀，无眠。哎呀呀，还有你，在心间。哎呀呀，再见。哎呀呀。 在遥远的忧伤，穿过千山万水，吹不散的背影。清晨前的冰霜，融不化心头的温热。你静守在月下，寂静。 欢喜，哎呀呀，思念，哎呀呀，无眠，哎呀呀，还有你，在心间，哎呀呀，再见，哎呀呀。 有我在身边，哎呀呀，思念，哎呀呀，无眠，哎呀呀，还有你在心间，哎呀呀，再见，哎呀呀。 身边，哎呀哎呀，还有我在身。 花落尽。 mía. 遥远，淡淡痴痴的笑，笑那浮花落尽，月色如洗。哎呀呀，思念，哎呀呀，无眠，哎呀呀，还有你在心。 见，哎呀哎呀，再见，哎呀哎呀。 千山万水，吹不散的背影；清晨间的冰霜，融不化心头的温热。你静守在月下，寂静欢喜。哎呀呀，思念，哎呀呀。 在心间，哎呀呀，再见，哎呀呀，无言，哎呀呀，还有我在身边，哎呀呀。 心间，哎呀呀，再见，哎呀呀，无言，哎呀呀，还有我在身边，哎呀呀，还有我在身。 笑笑，那浮花落尽，月色如洗。哎呀呀！ 身边，哎呀咿呀，还有我在身边。 心间，哎呀咿呀，再见，哎呀咿呀。 ai ai 世间有一种思绪，无法用言语形容，粗犷而忧伤。月光下的高原，淡淡痴痴的笑，笑那浮画落尽，月色如洗。 哎呀呀，思念，哎呀呀，无眠，哎呀呀，还有你在心间，哎呀呀，再见，哎呀呀。 千山万水，吹不散的背影；清晨间的冰霜，融不化心头的温热。你静守在月下，寂静欢喜。哎呀呀，思念，哎呀呀。 啊无眠，啊咿呀咿呀，还有你在心间。啊咿呀咿呀，再见。啊咿呀咿呀，无眠，啊咿呀咿呀，还有我在身边。啊咿呀咿呀。 啊咿呀咿呀，无眠。啊咿咿呀，还有你在心间。啊咿啊咿呀，再见。啊咿咿呀，无眠。啊咿咿呀，还有我在身边。啊咿咿呀。 还有我在身边。 浮花落尽，月色如洗。哎呀！ 在心间。哎呀呀，再见！哎呀呀，无言！哎呀呀，还有我在身边。哎呀呀，还有我在身边。 落尽，月色如洗。哎呀呀，思念；哎呀呀，无眠；哎呀呀，还有你在心间。哎呀呀，再见。哎呀呀。 年的冰霜融不化心头的温热，你静守在月下，寂静欢喜。哎呀呀，思念；哎呀呀，无眠；哎呀呀，还有你在心。 见，啊呀咿呀，再见，啊咿啊咿呀，无言，啊咿啊咿呀，还有我在身边。 心间，哎呀呀，再见，哎呀呀，无言，哎呀呀，还有我在身边，哎呀呀，还有我在身。 痴的笑，笑那浮花落尽，月色如洗。哎呀呀，思念；哎呀呀，无眠；哎呀呀，还有你在心间。 啊呀咿呀，再见。啊咿呀咿。 山水吹不散的背影，清晨前的冰霜融不化心头的温热，你静守在月 心间，哎呀呀，再见，哎呀呀，无言，哎呀呀，还有我在身边。 心间，哎呀呀，再见，哎呀呀，无言，哎呀呀，还有我在身边，哎呀呀，还有我在身边。 在身边，哎呀呀，思念，哎呀呀，无眠，哎呀呀，还有你在心间，哎呀呀，再见，哎呀。 身边，哎呀呀，还有我在身。 用言语形容，粗犷而忧伤。月光下的高原，淡淡痴痴的笑，笑那浮画落尽，月色如洗。哎呀呀，思念。 啊呀咿呀，无眠。啊呀咿呀，还有你，在心间。啊呀咿呀，再见。啊咿呀咿呀。 山万水吹不散的背影，清晨前的冰霜融不化心头的温热，你静守在月下，寂静欢喜。哎呀呀，思念，哎呀呀。 啊无咽，啊咿啊咿呀，还有你在心间。啊咿啊咿呀，再见。啊咿呀，咿呀，无咽。啊咿呀，咿呀，还有我在身边。啊咿呀，咿呀。 心间，哎呀呀，再见，哎呀呀，无言，哎呀呀，还有我在身边，哎呀呀，还有我在身。 笑笑，那浮花落尽，月色如洗。哎呀呀，思念；哎呀呀，无眠；哎呀呀，还有你在心间。哎呀呀。